Heipä hei! Meikäläinen on Kihti Karhunen ja tänään meillä on pikkusen erilainen video. Että piti alun perin kuvata, kuvata tässä ennen joulua vielä pari videoa, mutta tehdäänkin nyt tämmönen vähän erilainen video, eli infovideo mitä on tulossa. Eli mä tosiaan lähden tuossa huomenna keski eurooppaa Mulle avautui mahdollisuus lähteä Keski-Eurooppaan treenaamaan. Niin totta kai mä haluan hyödyntää tämän mahdollisuuden ja mä lähden sinne. Eli sieltä on ainakin tulossa todennäköisesti jotain videoa. En tiedä mitä, miten paljon, koska mä haluan keskittyä täysin tähän treenaamiseen, niin pitää katsoa sitten kuinka paljon sieltä tulee kuvattua vai tuleeko miten paljon kuvattua. Mulla ei ole siellä kuvaajaa mukana, joten kaikki materiaali mitä mä sitten sieltä tuotan mahdollisesti, ne on sitten itse kuvattua, niin tota, saa nähdä kuinka paljon sieltä tulee sitä materiaalia. En usko, että kovinkaan hirveästi, mutta jotain yritetään koostaa sieltäkin. Sen lisäksi tuossa ensi vuoden puolella varmaan sitten alkaa tosiaan noita videoita enemmänkin tulemaan. En tiedä tuleeko joka viikko, mutta ainakin silloin kun huvittaa. Mä en saa tästä mitään rahaa, niin mä teen näitä omaksi huvikseni ja jos jotain kiinnostaa kautta, joku haluaa näitä katsoa, niin myös hänen huvikseen, joka näitä katsole, katselee. Että ensi vuoden puolella on varmaan tulossa aika paljonkin erilaista videoa. Ainakin siihen asti, kunnes tuo kunnolla tuo kesäkausi alkaa ja alkaa ja kisat alkaa pyörimään. Sitten voi olla, että tulee keskittyä vaan näihin kisaamiseen ja itse asiaan, niin en tiedä paljon tulee näitä kuvauksia tehtyä, mutta ei tostakaan oikeastaan vielä voi paljon sanoa, että voi olla, että vaikka kisat pyörii sun muuta näitä huvittaa tehdä, niin voi olla, että silloinkin tulee videoita. Mutta sanotaan nyt niin ainakin, että tuossa vuodenvaihtajan jälkeen nyt pidetään pikku joululomaa. Itse käyn treenaamassa Keski-Euroopassa, videoita ei tuu, mutta ensi vuoden puolella sitten alkaa tulla videoita enemmänkin ja vähän erilaisia videoita. Ei en osaa sanoa vielä mitään, mutta yritän keksiä jotain kivaa ja todennäköisesti saada vierailevia tähtiä mukaan, jotka todennäköisesti saattaa olla minua parempiakin heittäjiä, mutta katsotaan, katsotaan mitä saa aikaiseksi. Ei muuta kuin odotellaan seuraava video ja pistä kanava tilaukseen.